Saat қанша 5 Беш әлі жарым. Да, таң атқанда келдің бе? Ем, қараңда жүргеннен қорқамын да нан. Сөзім жоқ саған. Не дештіні билбей калдым уже қойшы просто сөз жоқ саған сенде да сөз түгелі құда тағалам мен қанша жыл күттім мен осы сөзіңді рахмат ей чай қой чай чай чай